奴が内派を名乗っているのはああそれは自称してるだけ複製とはいえシャリンガンを持つ者としてあの子は内派の名に強く執着していたわとりわけ死んだあなたのお兄さん内派イたちにはねそうか真の素性については大体分かった